Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No episódio anterior a gente veio aqui numa espécie de caminho aquático e chegamos nesse lugar aqui. Recuperamos duas das nossas armas, dois explosivos. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem que fazer e tentar recuperar mais armas. Aqueles dois aliens ali. Ué, como assim? Aqui não dá pra passar. menos um. Menos dois. Menos três. Menos três balas e menos três bichos. Vou botar tudo indo. Então, beleza, vamos ver agora. É, vi essa escada aqui. Pensei em descer, mas não tem nada não. Acho que é só para se o indivíduo for cair ele sem querer. Ou for curioso o suficiente para descer e ver que não tem nada. Aí tá de sacanagem, né? Vamos ver como é que funciona. Vai cair num líquido aqui, eu não quero cair ali não. Vai que é um ácido. Trancado. Um outro líquido aqui. Vamos indo de esteira em esteira que a gente está descendo. Aqui tem fogo. E eu sem querer cair. Escadas. Escadas pra cá. Recuperar a vida aqui. É o colete, aquela hora eu dei mole, eu devia ter pego. Ele recupera 15, eu também não, não pensei, eu tava com 82, cara. soltar aqui as esteiras. Sem cair dessa vez. É um pouco difícil se manter. se você coloca pra ir pro lado. E ele vai muito pro lado. Eu vou... Fui apertar o shift pra correr. Esqueci que o shift nesse jogo você anda mais devagar. A gente tem duas, eu vou apostar nessa aqui. Tem um explosivo ali na outra que eu vi. Ah, ótimo. Eu voltei para onde eu tava. Que beleza. É, o dano foi mínimo. Então eu já vi que é na outra. Só que... Isso. Vamos bem devagar que pode ter mais aqui. Tem. Tem mais um. Beleza. Tem como eu descer aqui e ir pulando de esteira em esteira. Eu vou tentar pular de esteira esteira, que como tem água ali embaixo, eu acho que é esse o objetivo. Ai, como eu adoro isso. É, é um jeito mais fácil então de chegar aqui. pouco de dano, mas... Não tinha muito o que fazer. O que passa ali acaba caindo no aço, morre de qualquer jeito. Cara, essas instalações aqui junto com a da Aperture Sciences, que são as maiores que eu já vi. dá dano mesmo aqui embaixo. Eu vou subir de uma vezada só que eu não tenho muita bala. Não. dentro das casinhas aqui se tem alguma coisa. Eu peguei munição de Magnum. Vamos ver nessa aqui, que tá mais escondida. Nada. Recuperar a vida. Vai dar pra ficar com 100 de novo. aqui. Deve soltar ele, não vou apertar não. Esse aqui tá preso. Soltou. Meu Deus, corre. Corre muito que eu quase não tenho arma. O que, que isso aqui faz? Aperta. Matou tudo que tava aqui. Já sei o que eu vou fazer então. Aperta de novo. Vou matar esse bichão aí. Ele ficou preso? Ficou. Morreu, funcionou. Então qualquer coisa a gente corre pra cá e aperta esse botão rápido. O problema é, se ele chegar aqui junto com a gente, ferrou. Hey, it's no good up there. It's all sealed off. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. I'm pretty sure there's a few scientists hiding somewhere in the labs. Maybe with both of us looking, we can track them down and get them to let us out. É, vocês podem perceber que a gente já está em outra sessão do laboratório. Nessa sessão aqui eles já trabalham com arma biológica, talvez. Caramba, perdi muita vida. Vou voltar ali e recuperar a vida. Eu vi que tem ali um sistema para reparar o colete. lá. Access denied. não posso ir para lugar nenhum então, só para cá mesmo. consigo bater neles aqui por dentro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou atrair o máximo que eu puder aqui. Assim. Pronto. Outra sala dessas, vou matar todos. Cara, pensando bem, isso aqui parece muito com aquele teste que a gente fez no início do jogo, aquele teste que começou tudo isso aqui. Sobre... Cara, sobreviveu um aqui. E um aqui dentro. Tá, pegamos nossa besta de volta. que é isso que eu peguei? Eu peguei um bichinho. Bom, vou guardar ele pra mais tarde, não sei o que ele faz. Só tenho 5, deve ser importante. Morre. Não sabe nem o que, que atingiu ele. Tá, agora a gente conseguiu acesso a essa porta aqui. Então é pra cá. Vamos descer. Lembrando que se tiver outro monstrão, a gente tem que sair correndo pra lá. ai isso foi só falar. Entrou, a gente aperta. Nossa. Achei que ele tava mais perto. Por um segundo, cara, eu achei que ele ia entrar aqui dentro. Morre aí, bonzão. Essa arma que ele tem, que ele atira na gente, ela é muito estranha, cara. Parece que ela solta uns bichinhos. Será que são esses que a gente pegou aqui, que a gente tem cinco? continuar. Tem... Ah, velho, tem outro ali. Eles mataram? Mataram. Ela é, não parece ser um bicho tão difícil de matar então não. A gente veio daqui, vamos pra direita aqui. militar, vamos correr. Dá dano. Difícil de destruir isso aqui, cara. Eu tô ouvindo cientistas. Vamos ouvir. Ah, aperta esse botão aqui. Não faz nada. Vamos seguindo. Né? aqui deve fazer. Isso aqui vai pra onde? Faltam aqui, ó. Tá, uma arma nova, vamos guardar ela. Eu não sei exatamente para que, que ela serve, mas parece ser potente.